¡Eres un traidor! Lo siento, Raúl. Yo no quería que esto sucediera. Pero tú, tú decidiste irte con él. Tú, tú me abandonaste como todos los demás. Mira, Raúl, yo sé que no soy... Axel, qué bueno que viniste. Ya déjame en paz, por favor. Olvídate de mí. Nunca lo creí de ti a la masaque Nadie nadie te quiere, nadie te quiere, nadie te quiere, nadie te quiere.